Hola, sóc a Quentin. Eh, molts de vosaltres fa molt de temps que em volíeu conèixer. Bé, ja sóc aquí. Ai, que em cau. Em cau una mica això, eh? Un moment. Ah, gràcies. Bé, he vingut a parlar-vos d'un projecte molt interessant, eh? Sóc el manager de la Venus Est, eh? I m'ha demanat que... Ai, m'he oblidat. A veure, posem millor aquesta cosa, que és que no... No, així no puc treballar. A veure... Doncs sóc el mànager de la Mar Márquez, àlies Venus Jacta és. Venus Jacta. <laughs> Això talleu, eh, que si no semblarà que no sé dir el nom i quedarà fatal. <laughs> Torna a començar. Hola a tothom, sóc el Quentin, el mànager de la Venus Jacta Est i estic aquí i perquè m'ha promès moltes coses. M'ha promès eh, una muntanya de pernilet, eh, tonyina, de pollastret, Sí, feia aquest vídeo tan denigrant, amb un llacet, un moment que tinc un moment de crisi personal. <laughs> Hola! I us demanava, com deia, que li donéssiu uns dinerets, uns dinerets per gravar un disco que serà molt xulo i ja ho veureu que estarà molt bé. I a més fareu un gatet molt feliç espereu que s'ho estigui ignorant. Fareu molt feliç un gatet aquest Nadal, eh, si col·laboreu amb aquest projecte tan maco. I ja està. Vinga, apa-li. Us deixo que m'haig de llapar una mica.